and just again साहित्यकार श्रोता side छोटा सर्वप्रथम वामा साहित्य मंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव जी आप सबका आभार आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया और कहा से महान तो ये आपको बताएं कि आंचलिक भाषा के साथ में दो शब्द और जुड़े हैं अंचल और आंतरिकता ऐसे तो अपना भारत है जैसे अंचल का अर्थ गरीब विश्व में तो, तो होता है क्षेत्रीय का तो क्षेत्रीय का तो मतलब हमारा देश उसमें जो स्टेट है वो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर गठित किए गए हैं तो इसका मतलब है कि सभी हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है अंचल कुछ दूसरी ही चीज़ है अंचल और आंतरिकता को बताने के लिए पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इस आंचलिकता शब्द का प्रयोग किया और पर मतलब विचार में रखा अच्छा है तो सन 1935 में सन 1935 में जब जनपदी आंदोलन के तहत हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में ही हुआ था पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ वो इंदौर में ही हुआ और उसके सभापति पद से बोलते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप लोग जितने भी साहित्यकार हैं वो अपने साहित्य में गाँव का प्रयोग करें गाँव क्यों वर्णित करें उसके बाद हरिद्वार में हुआ यही सम्मेलन वहाँ पे कहा कि गांव की संस्कृति की रक्षा करें इसका प्रस्ताव पारित हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अंचल शब्द जो है वो शहर से नहीं है अंचल शब्द ग्राम को गांव को इंगित करता है जो आंचलिक भाषा की बात करते हैं उस एक क्योंकि अंचल शब्द का प्रयोग किया है तो और उसके जीवन को अभिव्यक्त करना है इसलिए आंचलिक भाषा जो होती है उसका भाषा ही मूल सामग्री नहीं है भाषा की ध्वनि उसका स्वर उसका माधुर्य उसका निजीपन उसकी अपनी विशेषता बोलने की शैली यह सब भाषा की पूर्णता प्रदान करते हैं जब हम किसी विशेष अंचल की बात करते हैं भूखंड की बात करते हैं देखिए अंचल भी जो होता है वो एक तरह का व्यक्तित्व होता है जिसके अंदर वो ऐसा भूखंड जिसका कि जीवन अन्य भूखंड से अलग हो उनकी ऐतिहासिक राजनीतिक सांस्कृतिक भौगोलिक ये सब जो जीवन की दूसरी दूसरी विचारधाराएं और इन सबके ऊपर जो हम बात करते हैं तो इन सबका अलग विशेष महत्व था सामान्य में से विशेष बाहर निकलता है तो अंचल जो है वो हमें बताता है कि ये एक विशेष क्षेत्र है एक ग्रामीण क्षेत्र है तो अंचल आपने जैसा कि बताया कि अंचल उस अंचल को व्यक्त करने के लिए आंचलिकता का प्रयोग किया जाता है अब चूंकि मैं गुजरात से हूँ इसलिए आपको थोड़ा गुजराती भाषा के विषय में और गुजराती आंचलिक भाषा के विषय में <coughs> गुजरात भारत का ऐसा राज्य है हिंदी भाषी जहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है और गुजराती भाषा अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है जिसका कि पूरे विश्व में चौदह चौदवा स्थान है बोलने में जहाँ जहाँ गुजराती जाते हैं आपको जानते हैं कि इनकी व्यापार के लिए गुजराती लोग पूरे विश्व में जाते हैं और वहाँ पर उनकी विशेषता यही होती है कि वो अपने माध्यम को अपने शब्दों को बदलते नहीं है जो भी गुजराती किसी भी देश में जाता है वहाँ जा करके के अपनी ही भाषा का प्रयोग करता है तो गुजराती के कुछ लेखक हैं कुछ राइटर्स हैं जो कि आंचलिक तत्व का प्रयोग करते हैं पन्नालाल पटेल गुजराती के बहुत बड़े साहित्यकार हुए के मुंशी महात्मा गांधी चंद्रकांत बख्शी ये सब के सब प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने आंचलिक उपन्यास आंचलिक कहानियाँ लिखी हैं ये क्योंकि वामा साहित्यिक मंच है इसलिए महिलाओं के विषय में कहें कि वहाँ की जो आंचलिक कथाकार हैं जिन्हें आंचलिक भाषा का प्रयोग बहुत स्वतंत्रता से किया और आज भी कर रही हैं उनमें है कुंदनिका कापड़िया जीवांशी सैलत पीरा अरब मेहता और दिल्ली भट्ट ये लेखिकाएं प्रमुखता से आंचलिक कहानियों का आंचलिक क्षेत्रों का अपनी कहानियों में उपन्यासों में प्रयोग करती हैं आपको कुछ उदाहरण मैं गुजराती के बताऊंगी जो कि ये राइटर्स अपनी पुस्तकों में उसका प्रयोग करते हैं મને ગભરાવન થાય છે અતિ લોભને પાપનું મૂળ અધામણ કરતા અધામણ ભારે अलाउद्दीन छेना स्वीकामे पेंशन दिए थे हिमांशी जी के लेखन में मुहावरे जैसे भी अभी उन्होंने बताया था कि मुहावरे जो है वो अपने आप में ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर साधारण अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ को इंगित करते हैं तो नवैनी लाजू लाली इस मुहावरे का मतलब है एक अकेली शरीर जिसका भी प्रयोग वहाँ पर बहुत ज्यादा गुजराती भाषा में आंचलिक भाषा में किया जाता है ठिकियादा करती मजाक उड़ाती माथे तोला हेतु सर पर तना रहता ફરક રહ્યા કરે ડર બના रहता है तनावा एना बढ़ाती चढ़े एवं नगरे वाली स्थानीय शब्द गुजराती के जो आंचलिक भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं जिनका अलग ही माधुर्य है नवरा धूप मिठल्ला नवरात्र में मिठल्ला अलखे पलखे उम्बर खाबर विरियामण शोरपुर चसोचस जोर से जबरदस्त और दादा रंग अपन सफेद रंग को गोरा रंग होते हैं लेकिन गुजराती में दादा रंग का मतलब होता है मुख और रजलिया करें हैरान करना